Buna bu olduğunu kaytar yani. Neyin dubadu meşavat. Selamun Aleyküm. Binan Dogonio Aziz. Monastono komontayı şut. Гибичный станок. Peşaş semetre. Puştaş badu badu mezedeki şen hast. ин гирифта мешавад ту ба ду мезанад ин инҷа замин ба насад кош аст ин <coughs> ду размер як метра туникаю яки бисту панҷиба мезанад шахмат мезанад ин инҷаш миён қаткунакш инҳам либо размер мешава ҳамаш размер почка синимат мешава резак дора пешаш ба бо ҳам мондагим барои мо дар хизмат карданаш и қайчи шай оз бурида нишон метем دوستان که پروفیل ساختگیم چور بچور پروفیل آخم های نو رفتگیم دوستان که نو حالی کار کدگی نه این دوستان برای کانیوک الیکافون و تونیکا با چه خیلی کار کدن در کار باشد همشه کار میکند من این دو بدو میزدگیش این دو بدو کدگیم ارو زکست دو بسه یو با دیگر راز میرم کده میتیم من این نسد گوش شهمت میزنم من اینش 33 سانتی متر برای 125 سه تقسیم کنی 41 می شود اینش کلمه 41 سانتی متر برای 1 متر станоколи коркадаги не арӯз заказ хеле станок месозем ҳама ҷош садфоиз кор мекунад ин резакош ба почимникҳои расистки мондагӣ садфоиз мебурад ҳозир қат карда нишон медиҳем ҳамеша ин дуба ду мешавад озар пешашам қар мекунем то се метра пешаш спокойно қат мекунад сатфоиз мана ин ду бараш кушодаи туниковаи дароз сами криша ба мезадаги таги шифр ба мезадаги туниковаи дарозам қат мекунад ин пешаша барои таги шифр ба монда пушташ мана инҷа душаст кушодаи аманинҷа душаст туника медарод ин ду ба ду мезадагиш агар кибами хеле стонако даркор бошад сохта метим адресамон телефон номератонам итек видео ба мемонем станок почкош ҳама ҷои синимат мешавад амин балкаошу ҳама чиош дастакош ҳамаш синимат мешавад мошинои сабук амин багаждор опел ми мерс ме ами караван зафира ме болош ба багаж дошта бошад ҳамин ҷо ба бор када даставка мекунем ҳамин устобам удобни барои шуданиш ҳамин ҳама ҷои синимат мешавад нархи навоиш ҳамин ватсап телеграм номеромано мемонем ҳаяан нархи навоӣ мекунем даставка дорем ҳамин то душанбера мебарад мошино ҳаст ха харидоро қатӣ бо савдо мекунем бо договори ҳамин нашоти ҳамин даставкашу нархи навоиш қатӣ гап мезанем ассалому алайкум tunikafon ustasi ishqibozlari tunikafon stanok mana tayyor bo'ldi oldi 3 metrlik tezagi bor Xo'p. mana bu orqa tarafi 2 ga 2 qaytaradi bunisi 2 metr uzunligi hammasi qalin materiallar profil shveler ishlatilingan mahsulotlari yaxshi bunisi 2 metr mana bu yerda shaxmat bukadigandi <clears throat> 33ligi bor mana bu yerdagi qirq beti 1 birligi bir metrgayu bir yigirma tunkaga shaxmat bukadigan mana bu nasadkalari mana bu alikafonni o'rtasini bukadigan miyon bukak belini bukadi bu oldi 3 metr temir qo'yilgan mana bu yerlarga hammasi temirdan ishlangan Mana bu qaychisi hozir mana kesib ko'rsatamiz. Mana shu qaychisi <clears throat> mana bu tunika hozir qayirib ko'rsatamiz sizlarga orqadagisini ham oldidagini ham mana bu ikkiga ikki qaytaradigani yuz foiz ikkiga ikki qaytaradi qirq besh gradusga to'qson gradusga hayal kursatalım sizlere bir. Buna bu olduğunu kaytarken stanok 3 metr polni temirdan yaxshi mahsulot yaxshi temir ishlatilgan zakazga qarab yana qilib berishga harakat qilamiz manzilimiz tojikiston respublikasi so'g'd viloyati shahriston nohiyasi qayirma qishloq dehay vahdat